Yo gasten, Robin hier. Oh man, ik kom net van de feestje af. Het is nu twee uur s'nachts. Het is pikken zwart, jongen. Even kijken waar ik heen ga, man. Dat is haast niet te zien, joh. Vooral ook met die, uh, die fucking lamp in mijn eh, gezicht, weet je wel. En eh, ja, het was echt een kick. Kikken. ja, en ik heb toen... Gast. Heb ik iets van je aan of zo? Kerel, kerel! Wat oh, zo? Kerel. <laughs> Oh, oh, gozer. Gaat-ie? Oh, Stefan, oh man, ja. me schrikken gek. Wat dan? Ik zag jou in de camera van achter, man. Joh. In de camera van achter? Gast, ik kom van Gaat wel goed met je. Kerel, je kan van... Gast, we moeten... Kom, kerel, wat is dat? Kerel,